Saluton al cio e ni via dio. Hodia mi sidas ci ti en la parco pro vi plendemuloi. Unu el vi plendis pritio ca tio che vi ne shatas mian tronon. Ne, mi sidas ci ti pro tio estes multe da construado exter mia apartamento construaggio ca la bruo ec ne lasis al mi pensi. Do mi deves veni ci ca mi pardon petas pro tio che verishain estes multe da bruo ci ti estes traino i ti estes camionetto i ca i homoi homo i volos e volas fizike exercivin Fo idu, manju McDonald's fecului. Do hodio mi volas proli pri uh, stranga okazintajo. Do calca ignaro post mia esperantistigio, mi memoris che mi mencias esperanton al mia gepatroi. Mia panio tutenes cias pri kio temas citiu esperanto, sed mia pacio iam audis pri la lingvo. Cai gi effektive respondis al mi. Ciu esperanto temas pri tiu creita lingvo. Cai mi diris, nu, vi vede estas oldulo, ĉu ne paĉo? Ofte nur maljunaj homoj kaj tre junaj homoj scias kio estas Esperanto. Mi tre surpriziĝis pri tio. Kaj mi memoras ke mi plu demandis mian paĉon pri la afero. Do kie vi aŭdis pri Esperanto? kaj mi paĉo diris: "Nu, mi legis pri ĝi antaŭ multaj jaroj, sed efektive, Mi pensas ke kai tmg commences at a conti al mi kmg have us okiaro in geologis and nov zelando kai logis and dom shipo al dom boato effective temas pri hemo domo kiu sidas sur la akvo kai effective chitiu i domo i povas movigi inter la urboi uh, ah, shine tio estis ofta fenomeno en nov zelando mines sias chu ancora Homo i tiel en Novzalando, sed mi apacio didis, ke gi lodgis kun sia onclo qui ni effectiven nomas nia nia avo es tre stranga familia historio sed effective al uh, eh, de mia pacho condutis quasau la pacho de mia pacho kai prisorgis kai flegis mia pacho ki am gss una chara io casas en la familia kai familia ne volas havi mian pacho Do effective mia pacho didis al mi ke gi memoras plura in foio in ki am en la salono de la shipo gi memoras ke mia avo sidis tie kun amico kai ili interparolis en il stranga lingvo. Kaj tuta ne temas pri la maoria lingvo, ĉar mia paĉo scias iomete pri la maoria lingvo. Kaj mi didis, ĉu vi volas diri al mi, che temas pri Esperanto? Kaj mia paĉo didis, nu, vera temas pri konstruita lingvo. Kaj mi didis, ho, ĉu? Ĉu eble temas pri pig latin, ĉar mi memoris kiam mi estas juna pig latin estis tre furora en Australio, kai mi pacho di ne ne es des pig latin gi presca certas sadatas per tio kai mi dis nu ne es tio multa da construita lingvoi en la mondo nu effective es des sed ne tio multa ne es des tio multa da construita linguoi tio tempe ki oni vera latinis kai mi mi demandas chu vi povas cladigi ki o cases mi pacho di nu gi ne vera bona memoris chara tio tempe gi havas occhiato in sed gi memoris ke gi sidis che la tablo kai la amico interparolis en chi tio linguo kai shine chi tio es sufficie frequenta afero la ritmo char ciu semaine dum iom de tempo la alia amico venis kai ili simple sidis tie kai parolis en la lingvo kai mi pacho memoris ke gi demandis pri la lingvo kai la avo diris oh simple temas pri konstruita lingvo ni vere ne scias pri kiu lingvo mi pacho ne scias kai malbon chance mi ne povas demandi mian avon char mia avo moratis ke mi havas eble ses jaroin do mi tutenes ne scias ciu temas pri esperanto kai kompreneble kai nun venas traino uh, ah, mi serĉis en la interreto la familia nomo Esperanto kaj kompreneble mi nur trovis mia in filmo in kaj mia in sed trovis nenion pri mia avo kaj uh, mia pacho kai chi tiu lingvo esperanto au iu alia kreita lingvo do mi tuta ne scias pri kio tema, sed iam en mia vivo ne en mia vivo sed iam en la familia historio estis alia familiano kiu parolis iun konstruita lingvon mi esperas ke estis esperanto kai ne estas ido al volopuko <laughs> sed verŝajne ne estas volopuko um, Espereble. Do tio estas mia rakonto. Mi ne scias kion alian mi povas diri pri ĉi tio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj iru al mia Patreon paĝo kaj donacu al mi monon por ke mi povu regi la mondon. Ĝis kaj iru kacegen!